I could boyfriend, papa bi. Eh, sir, na show me. Kwaku Madwo biam. Me jo so anya do be me na. Mampoki a. Papa Fred. Ɛte sɛn. Ɔba ade ada. Ɛsɛ di ahoɔfɛ nko a. Life noa. Ɛde odidi kwa. Medase. Life noa. Papa Fred ɛnoa medase. Papa Fred, me deɛ, papa yi asɛm a ɔka yi. Kaa sɛ magye mi. Mente aseɛ na mensan ne ne nya dwen baabiara. Adɛn? Baabi a mɛfa biara, metwa me brɛ sɛ mekɔtɔ mekɔtɔ mekɔ adwuma kɔtɔ adeɛ a, mhm. mehyia papa yi. Okay. Mehyia awura no ho te sɛn? Wodi sɛ mebɔ me din kyerɛ no. Mhm. Wo ho ɔfɛ, ho aba no. na matwa bɛkɔ mbaa bi mhm. last wobɛa na metɔ kosua ɛwɔ so o gya na mɛtua ka na atua kosua ne ka maa me mhm. sɛ ɔte aseɛ sɛ kɛ wa wosan bɛtoo me na mekɔtɔ mɔt okay okura me sɛ mekɔkora mebɛtɔ wo sam so na ba mɛto me sɛ megyina ba hɔ mhm. na ɔbɛ wɔ dɔtɔ me so mebɛtɔ mɔt so mɛtua kama no hey, atua kama no mo ti da foforɔ wohyiaa me Awura na ho yɛ wo sɛ oh ho yɛ me fɛ paa sɛ wiase obi anim sɛ bia sɛ bɛ a wokamfo me sɛ me ho ɔfe that's right ɛno a wankyɛ madeɛ ah ah mekyɛ wadeɛ ɛno deɛ ɔdɔ deɛ ɛkyɛ deɛ firi kwa mm. ɛhɔ a na woyi nkyɛn na wɔma me 20 Ghana sɛ ma papa papa wɔsɛ oh abayewa hey, kwaku bogu hwɛ wo paa o wɔma me 20 ne saa fɔ hey kwaku uh, nyame ahu enti fɔ n'akyirɛ no na ɔmfa mɔ ɔmfa mɔ ɔmfa sika ama mɔ mu o mm. na bi a ɔhyia me sa o awuragye ayɛ sɛ deɛ ma menkyɛ asɛ deɛ na ɛwɔ ɔkyea me bɛ papa ne meda so so wɔnyɛ hwee saa mprɛ nan sɛm so deɛ ama me so ntumi kasɛ fa kɔ yɛrɛ sɛ na wɔaka no sɛ enti ne nsa nkoa ne nsa koa ɔtete nsɛm enti wowieɛ na akyire na di bɛsa bɔsome na da ahuro ma awura Ɛna afei deɛ deɛ awia meba no me nipa kyɔ ɛpɛ sɛ mo deɛ mesrɛ wo. Ɛdeɛ ne kukukuku no nsuo na abubɔ mu a. Ɛna mo se me deɛ na mo se me deɛ papa mempɛ mempɛ ɔdeɛ a wɔsi ɛnneɛ sika na me deɛ ma wo ɔgye ne sika yi. Wampene ne nti. Ɛn. mete wei papa woto nnwom papa woto nnwom mese woto nnwom medwa ɔbɛ me dɛn ɛne ɔkyerɛ medeɛ me mu wuo wosɔ me nsa fa me nkɔtena bi aba ɛna menkɔ woyɛ wo nsa na memfa me sɛ wɔ mene mu ɛnkɔfo nto mu nsa ma no mede akanka ho ɛna akɔka sɛ mabu na woso kyɛm sika ara menye na dɛn na me sɛ wa musa seɛ me musa sika na obi tɔ bɛ na me musa ɛna wɔn ayɛ kyerɛ adwene sɛ nam na ne yɛ nkorɔfoɔ ma nyɛma ni so saa na ne yɛ nkorɔfoɔ ma wodi bɛwi me wodi bɛwi me me na yɛ te gana wi mi mu tuo mi mi tuo mi yɛ pima nwɔtwe ni ba tɔrɔ kɛ kan sɛ mɛ di mi bɛ tu bɛ tɔ mu ana mi mɛ fiaba papa wo yɛ kura deɛ wo deɛ o keke wo yɛ mɛ mi yɛ kyew. na menya kyerɛ sɛ deɛ woka yi na nya kyerɛ sɛ deɛ woka yi ɛnyɛ kyerɛ wopɛ sɛ wobu meɛ ɛbu na wopɛ sɛ wotu ama menya kyerɛ sɛ woyɛ a me woyɛ a me report a menya kyerɛ asɛm a ne meka yi sɛ wohyia obi na ka sɛ ɔmpɛ no akyɛ no ade na yɛ sɛ wo sɛ no deɛ ɔte bi da asɛm a nka wate bi da asɛm a ne meka wate bi da wonka ɛpɛ sɛm nkyerɛ obi na akyɛ nipa korɔ deɛ bebrebe saa na do kere do do mi kene kan no afi na ma nya kokwa mu abusua wei deɛ ɛyɛ simple and short ma mboku a betua sika no anaasɛ ontua 0591 347425 ana 0500 4109 17 maame boku a etua sika no anaasɛ oni sika bi atua hello good evening Hello, Fabino. Yeah, me ba me tie o. Mm. Because na na to we we den na me nte we ni ye. Okay. Aso no sesi si yo. Ah, me ba cho eh dani yan fa another call a be sesi so ama ne sa. Obe hijack call. Hello, good evening. Me ba cho we din ba bi a wo frefri. 410917 sika yi maame bokua wɔtua anaasɛ ɔntua hello good evening mebakyɛ wo din ne baabi a wofrɛfiri kwabota sika no ahe ana ɛhe kwabota meda ase paa sɛ wo nso wo frɛ yɛ hello good evening hello good evening Hello wow zero five zero zero four one zero nine one seven hello good evening. ayi na deɛ kyɛ network no deɛ ehu sɛ wofrɛ mtn no na ɛgyegye wo a frɛ vodafone no ɛno na ɛyɛ zero five zero zero four one zero nine. 410917 wo nso woba a yɛbɛfa wo call no na wo nso wakyerɛ w'adwene sika no ahe anaasɛ ɛnhee hello good evening ok mebakyerɛ wo din ne baabi a wofrɛfiri hello mebakyerɛ wo din ne baabi a wofrɛfiri hello mebakyerɛ mete wo nka kasa me ho hello wote me nka Ayub aka Kwaku Diamond wokasa ah, firi Ayub fashion and design a ɛwɔ school pa pa pa Ayub ma me nti o Ayub ee Ɔfa me kyia maame popi ama akyɛw Wɔde ha wadwo so Yes. Me ba kyɛw ma me tie o. Eh, me kyɛ abadwafo nyinaa. Ɛde o so. Ɔbaa no hu sɛ sɛbe akoha nyinaa no wanhwɛ obiara wanfa sika no ankyɛ obiara so na ɔde nti ɔgye sika no ɔno nso nhwɛ sɛ ɛnyɛ sɛ sɛbe sɛbe sɛbe Pentecost pastor koraa wɔnfa sika mmɛhyɛ wo nsam mmerɛ kɔ a wogyina hɔ unless sɛ woyɛ biribi ma no nti no seesei ne deɛ wɔnka sɛ fidie no ayi no ɛnyɛ saa deɛ a ɔnyɛ dɛn a wɔmfa ne sika no mmra back na ɔmfa so next time ɔyɛ a wɔnto din sɛ adeɛ a mede ma wei ade kura nti sei na mede sika no ma wo na ɔbaa no so ahu sɛ ɔbɛgye o wannyi o ne waho Okay, Francis, meda ase pii sɛ wofrɛ yɛ nyame nhyira wo. ɛno ne nti ɔfa wokyibɔ mu deɛ ayɛ ka o na sika no a wotua wotua wotua no na nka mmerɛ nim na nka mmaayewa no ɔmudi saa adwuma no a meka ma meka ma nka ne mada ɛna nka ɛwɔ soɔ bɛɛ sika no deɛ wampokua wontua nti na ahim mmerɛ ase mambo ayame kyɛw meme sika sika ei hello ya mebakyɛ wo din ne baabi afrɛfiri baamusa ne ɛfiri town ok baamusa mebakyɛ ma mentie o ah, ayi kofi danka te fi bia yi ho bɔkuya ɛde kyerɛ sɛ sika a na ɔgye sɛ ɔfɔfokoɔ no na ɔnim sɛ ɔfɔfokoɔ fada christmas anaasɛ sɛ na ɛnwanwa anaasɛ nka adebɔɛ na ɔde ma na nka ɔbɛpene agyegye adebɔɛ anaasɛ wii na ɔde ma na ɛtoa ɔtoa ɔtoa nom sɛ polisi hu na ɔbɛpene a kɔbɛpene agye ato hɔ a mhm. Mede nam ahyɛ ano na medaadaa adwene. Nti wodaadaa adwene na meme yɛadwene. Meda nsuo mu daadaa me. Sɛ wode me sɛ ɔsɛ twa me mpa meda wiem. Ɛne ayɛ wo ka. Sɛ wode nam sɔ ano to sɛ na aboa no tumi nu ahwi kɔ. Wonya no mfa no nkɔ. Enti me a metu papa yi. Wotu ɛnyɛ fufuo so nam ne me o. Wotu ɛnyɛ fufuo so nam ne me meka kyerɛ. Kwaku kwaku ana deɛ deɛ wayɛ na sɛ wode wo sika kɔm a ɔbɛyɛ de bia kwaku wabrɛ bio hwɛ ɛdɛ ma yi wode ma no nko a deɛ ɔbɛgye adi kwaku fa ayɛ ɔfa Okay, mira se boss, nyame hyira paa sɛ wo nto so wofrɛ yɛ. Yɛmfa afrɛfoɔ no deɛ no nsi wɔ ɛha. Uh, kakra bi a ɛtumi bɔ wura mu no, yɛde nyame ase. Yɛdum kanea network nso so, Ɛreteetee nnipa kakra fann. ECG foɔ mo adaworoma aah yɛada mu the whole night ɛnnɛ the whole day yɛnyaa kanea a ɛbɔɔ bɛyɛ nɔnan yi ara na mosɔeɛ moasan agye afiri yɛn nsa mu yɛayɛ mo bɔne bɛn? Yɛsrɛ mo monkeka mo ho na deɛ mo ne yɛn yɛ no deɛ ani nnyae amanfoɔ nnoɔma ɛsɛe Kwaku stews hehehehe.